smijemo li kazati slučajno? Šta mislite? Smijemo li kazati sve osam čovjeka slučajno? Ne smijemo. Pa smijemo reći. Smijemo kazati sve osam ga slučajno. Niko kada kaže sve sam ga slučajno ne misli sve sam ga, Allah to nije odredio. Nego sve sam ga bez prethodno dogovorenog termina. Je li rekao sve sam nešto slučajno, nešto slučajno desilo i to Allah nije odredio, to Allah nije znao. Tako neko misli muslimana? nego kada kažemo slučajno, mislimo bez prethodno dogovorenog termina i dogovorom, nego tako, znači, naišao je, znači da smo se sreli. I to je cilj slučajno. Ali kako slučajno negiranjem kadara, to je, to je potpuno druga priča, jel? Pa, kada pa kažemo slučajno, jel? Mislimo, znači čovjek slučajno to radi u smislu, nije to šta? Tražio. A to Allah uđer odredio da to radi? To su Znači, stvar je jasna ovaj, i ne da se nikako time negiranje kadara. Jesi.